Amen. 窗外，无法触手的凄惨。 Solutions. 唱起来，没实现的期待，青春不晓得残烂。会面的老乡，心黑的少，还没开始接触不讨喜的人才。爱，感觉正确的选择，做的是错的。爱，却无法的不舍，做的是对的。 像雷雨，吻像细雨的，感觉。 makes me feel alive. What is life? That's